Первое. Э, вы знаете, что 18, 16 июля всего года э, в Ярославле прошли э, до выборов в областную думу. Там при явке 6,6% от общего числа избирателей избрали нового депутата областной думы, фамилия его Дыбин Павел. Вот. Чем, а? Что? Чем интересно? что там применялись все технологии, которые будут в ближайшее время применяться и в Ленинградской области, слепо ходы. А, каибов у нас нет, но там также применялись Каибы. И остальные, э, на остальных участках применялись ARM3. Это следующие э, технологии, которые будут в дальнейшем закупаться Центральной избирательной комиссии для э, региональных комиссий. Э, мы туда делегатов не посылали, но как бы на связи, поэтому коллеги нам рассказали, что более-менее прошло спокойно, замечаний особых нет. Все э, с точки зрения э, качества исполнения и подготовки к выборам, то, что было все достаточно спокойно, особой даже борьбы не было. Ну вот очередной раз показывает, что когда до выборы проводится не единый день голосования, летом. Это говорит о маленькой явке. Это тренд, который длительное время, по-моему, движется одинаково. Теперь переходим к нашим делам. А? 6,6%, да, 6,6% от общего числа. Thank you. Смотрю, нет же, до комиссии сегодня <laughs> дошло информация. 6 из 6. В том-то и дело. По-моему, в Африке то больше. По-моему, нигде в центральном телевидении в этом не коллеги, коллеги, дай бог, чтобы не надо. Боятся упомянуть. Представляете, что сколько населения проигнорировало? 94%. Возвращаемся к Ярославской области. В Ярославской области длитель, длительное время, ну, длительное, длительное время идет э, достаточно сложная ситуация. Поэтому это опять э, один из показателей э, ситуации в регионе. Да. Поэтому не зря происходит смена. Коллеги, значит, возвращаемся к нам. Э, во-первых, у нас 14 июля закончился прием уведомлений от полиграфических организаций индивидуальных предпринимателей о готовности оказывать услуги и выполнять работу по изготовлению печатных и материалов кандидатов, а также от региональных государственных, муниципальных и негосударственных СМИ о готовности размещать агитационные материалы кандидатов в СМИ. Итого э, к нам поступило уведомление на, на выборы Госдумы о 22 типографий индивидуальных предпринимателей и от 34 СМИ. На выборы ЗАГСа 22 типографий и от 15 СМИ. У нас вся эта информация размещена на сайте, э, поэтому там у нас весь список этих организаций, можно будет знакомиться. Мы э, напоминаем, что предвыборная агитация с, э, СМИ в соответствии с законодательством начинается с 12 августа. При этом э, агитация в формах выпуска листовок, встречи с, избиратель, с избирателями может осуществляться кандидатом с момента выдвижения. У нас тут несколько э, выдвиженцев уже есть по всем видам выборов. Вот, и дополнительно, что хотел сказать. У нас на сегодняшний день по муниципальным выборам выдвинулось 151 кандидат движений в смысле. Итого по ЛДПР у нас выдвинулось 28, по патриотам России у нас выдвинулось 1, по справедливой России выдвинулось 2, по коммунистам Коммунистической партии Российской Федерации 13, по Яблоку 2, по пенсионерам за, за социальную справедливость 1, Э, коммунисты России 21 и э, Родина 1 и Единая Россия 38. И 44 самым решился. Таким образом, движение идет в соответствии с графиком. Уже если так грубо разделить, больше двух кандидатов на одно место. На один мандат. Ну вот, это как бы преддверие нашей комиссии. А теперь, когда переходим к комиссии, у нас сегодня присутствует вместе со мной один из членов избирательной комиссии. Форум имеется. Какие предложения по открытию заседания? Я ставлю на голосование. Кто за? Против? Раздержался. Единогласно. Так, сегодня у нас присутствует Катуляк, помощник председателя регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Ленинградской области, да? да? Э, Наумов, корреспондент наблюдатель Петербурга и работники аппарата избирательной комиссии. Так, повестка у всех была роздана, э, на руках находится. Э, предлагаю рассмотреть. Кто предлагаю ее рассмотреть за основу. Кто за, кто против, воздержался. Есть ли предложение Замечания по повестке? Нет. Тогда э, предлагаю проголосовать за утверждение повестки в целом. Кто за, кто против, поддержался единогласно. Так, тогда переходим к вопросу номер один. Пожалуйста, регистрация кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации 7 созыва по одномандатному избирательному округу номер 112 Ленинградской области, Енисевский одномандатный избирательный округ имена Николая Алексеевича выдвинуты в политической партии, политическая партия, коммунистическая партия Российской Федерации. Кандидат Кузьмин Николай Алексеевич, выдвинут политической партии, политическая партия, коммунистическая партия Российской Федерации. Из Центральной избирательной комиссии поступила копия заверенного списка кандидатов по одномандатным избирательным округам и копия заявления кандидата. Все документы были Николаем Алексеевичем представлены и на регистрацию, и на выдвижение в полном объеме, поэтому предлагается зарегистрировать кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу номер 112 Ленинградской области 55 мандатный избирательный округ Кузьмина Николая Алексеевича, выдвинутого политической партии и политическая партия депутаты Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации 7 созыва по одномандатному избирательному округу номер 112 Ленинградской области, 50 одномандатный избирательный округ, Кругловой Наталья Владимировна. Марина Геннадьевна, пожалуйста. А, в избирательной карте Ленинградской области кандидату в депутаты Государственной Думы и Кругова Наталья Владимировна представлены документы а, нам полномочного представителя по финансовым вопросам Александровну и выдать э, полномочным представителю удостоверение установленного образца. Вопросы к докладчику? Нет. Предоставлю на голосование. Кто за? Кто против? Воздержался? Единогласно. Вопрос номер три распределение приоритетных удостоверений для голосования на дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации 7 созыва по одномандатному избирательному округу номер 112 Ленинградской области, Министерский одномандатный избирательный округ. Шлам Маратон, а, Уважаемые коллеги, вчера а, от избирательной комиссии, от Центральной избирательной комиссии мы получили от удостоверения в количестве 10 Вчера мы их распределили, присутствовала Вероника Леонидовна с нами и работники аппарата. Значит, из 10 тысяч, э, тысячу мы оставили э, в нашей комиссии, и далее у вас есть приложение, как мы их распределили, э, в зависимости от количества избирателей в каждом муниципальном районе. Вопросы для докладчику? Нет. Тогда ставлю на голосование, кто за, кто против, воздержался доставки в территориальный, ну, вопрос номер 4, о доставке в территориальную участковую избирательную комиссию открепительных удостоверений на дополнительный выбор Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации 7 созыва по одномандатному избирательному округу номер 112 Ленинградской области, Беседский одномандатный избирательный округ. Слава Маратовна, пожалуйста. Значит, вчера Николай Евгеньевич э, согласовал план доставки открепительных удостоверений. Открепительные удостоверения у нас будут э, доставляться э, спецсвязью Э, до э, тиков, э, и далее от тики до уликов самодоставки доставляет. Удостоверение будет доставляться с сегодняшнего дня с 17 по 20 отличительно. Вопросы к докладчику? Ставлю на голосование. Кто за? Против? Держался? Единогласно. Вопрос номер пять об утверждении порядка проведения жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами эфирного времени на каналах регионального государственных организаций, осуществляющих теле- или радиовещание при проведении дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации 7 созыва по одномандатному избирательному округу номер 112 Ленинградской области, Минсетки, одномандатный избирательный округ. главным проектом исполнения. Э, в прошлом году э, на основных выборах Центральная избирательная комиссия порядок жеребьевки утверждала. В этом году письмо ЦИК России э, предложено нам утвердить такие порядки. Поскольку с 12 августа у нас начинается агитация в средствах массовой информации, необходимо путем проведения жеребьевок распределить печатную площадь и эфирное время. То есть два постановления, они, как бы говорят, о обозначены. Предлагается проект такой Вопросы к докладчику? Тогда ставлю на голосование, кто за, кто против, воздержался, единогласно. Вопрос номер 6. Об утверждении порядка проведения жеребьев по распределению между зарегистрированными кандидатами печатной площади для публикации предвыборных агитационных материалов в региональных государственных периодических печатных изданиях при проведении дополнительных выборов депутатов. Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации 7 созыва по одномандатному избирательному округу номер 112 Ленинградской области, Беседки, одномандатный избирательный округ. Николай, ну, Аналогичный вопрос, только связанный с распределением печатной площади. То же самое. Вопросы к докладчику? Нет. Тогда ставлю на голосование, кто за, кто против, воздержался единогласно. Вопрос номер 7. О проведении жеребьевок по распределению между зарегистрированными кандидатами эфирного времени на каналах региональных государственных организаций, осуществляющих радиовещание и печатной площади для публикации предвыборных агитационных материалов в региональных государственных периодических печатных изданиях для проведения дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 7 созыва по одномандатному избирательному округу номер 112 Ленинградской области, Комиссевский одномандатный избирательный округ. Ольга Николаевна, управление, пожалуйста. В соответствии с действующим законодательством, э, тогда, когда мы перечень получаем, у нас есть э, э, СМИ, которые распространяются в пределах муниципальных районов Ленинградского округа, и есть средства массовой информации, которые имеют территорию распространения Ленинградской области. Вот те, которые СМИ с Ленинградской области распространения территории, мы будем проводить жеребьевку у себя в избирательной комиссии Ленинградской области. Остальные средства массовой информации в соответствии с э, территорией распространения в территориальных избирательных комиссиях. Вот мы и просим этим постановлением поручить территориальным комиссиям проводить жеребьевку. Нет. Еще ставлю на голосование. Кто за? Кто против? Вопрос номер восемь. Утверждение порядка проведения жеребьевки по распределению эфирного времени печатной площади между кандидатами, зарегистрированными по одномандатному избирательному округу при проведении дополнительных выборов депутатов законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва по Кировскому одномандатному округу номер девять. Ольга Николаевна, пожалуйста. Данное, данный проект постановления утверждает порядок проведения жеребьевки на выборах э, в ЗАГС. Э, э, поэтому это отдельный порядок, и все средства массовой информации, вне зависимости от того, где распространяется распространяются, жеребьевка будет проходить в избирательной комиссии Ленинградского области вместе с Госдумой. Вопросы докладчику. Ставлю на голосование. Кто за, кто против, воздержался, единогласно. Вопрос номер 9. О заверении списка кандидатов в депутаты Законодательного собрания Ленинградской области 6 созыва выдвинутых региональным отделением политической партии э, «Справедливая Россия» в Ленинградской области по одномандатному политической партии «Справедливая Россия». Все документы были представлены в полном объеме в соответствии с законодательством. Предлагается заверить список кандидатов депутатов законодательного собрания Ленинградской области 6 э, созыва, выданного под региональным отделением политической партии «Справедливая Россия» в количестве одного человека, выдать уполномоченному представителю указанного регионального отделения удостоверения установленного образца и направить а, копию постановления в территориальную избирательную комиссию. Вопросы к докладчику. Кто за, тогда ставлю на голосование. Кто за? Единогласно. Кто против, сдержался единогласно. Все. Повестка дня у нас исчерпана. А, в завершении, когда э, мы планируем? По времени давайте определимся. Коллеги, коллеги по-моему, сейчас э, информационные материалы у вас всегда заранее. Вот. Э, у меня единственная просьба, еще раз обращаю внимание к политической партии «Справедливая Россия», значит, коллеги, мы договорились здесь, на комиссии, что э, все материалы должны поступать за два дня до проведения комиссии. У меня просьба у вас, как члена комиссии, проработать вопрос политической партии, э, потому что ну, мы сами себе создаем особые условия. Потому что для никаких других партий мы тоже не создаем условия. Хорошо? Просьба. Просто это отработать один раз. Я понимаю, что там документы готовили, но я знаю, там все, к сожалению, не все так просто, да, но просьба, раз уж мы здесь реализовывать уже на выборах э, президента? Ну, для начала мы э, значит, сейчас э, осваиваем, смотрим то программное обеспечение, которое должно быть установлено в пунктах приема заявлений. И начинаем работу с многофункциональными центрами, то есть осматриваемся где и значит, находим контакты для того, чтобы с ними повзаимодействовать э, и обсудить э, порядок установки этого программного обеспечения у них, а также порядок передачи э, в дальнейшем тех заявлений, которые будут поступать. Ну вот это, так сказать, первые шаги, которые мы делаем. Ну и прежде всего сейчас, собственно, звоним коллегам и спрашиваем, как у них это происходило. Андрей Витальевич, как я сказал, завтра прошу представить график работ для утверждения, чтобы внедрить. Нам, потому что надо заключить соглашение по этой части с МФЦ, да? Нам нужно проработать э, э, вопросы, в том числе с маломобильными группами, потому что это тоже вопрос такой. Э, нам нужно будет подготовить информационную работу с, для разъяснения порядка в СМИ и для участников избирательного процесса это мы делаем параллельно. Почему мы об этом так особо не фишируем сейчас? Потому что, чтобы никто не спутал, что у нас выборы в единый день голосования будут осуществляться по старым правилам. Но эта работа сейчас уже готовится, она ну, проводится. Э, единственное, что э, мы вас будем информировать по ходу, по этапу. Спасибо. Еще вопросы, замечания, предложения? Тогда комиссия объявляет завершен. Спасибо всем.